अस्सलाम वालेकुम guys welcome to my YouTube channel सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे आपको जो यूनिवर्सिटी एडमिशन है और जो उसके मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी तो अगर आप अलर्ट रहना चाहते हैं जॉब्स के मतलब और यूनिवर्सिटी एडमिशन के मतलब तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे तो चले हम आज की वीडियो शुरू करते हैं जी गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है उसके बारे में तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता चलूँ कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जितने भी कैंपस हैं उनके एडमिशन जो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन है वो ओपन हो चुके हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है फुली गवर्नमेंट नहीं है ये एच ई सी एचईसी से अप्रूव्ड है लेकिन ये फुली तौर पर जो गवर्नमेंट नहीं है तो आज हम इसी के एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि आपने कैसे ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है और इसकी लास्ट डेट जो क्या है तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो एडमिशन वाली वीडियो एडमिशन वाला जो पार्ट है हमारा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपने COMSATS university Islamabad C U I ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आपने इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पोर्टल जो आपके पास वो ओपन हो जाएगा यहाँ से भी आप रजिस्टर हो सकते हैं और कुछ लोगों के जो यहाँ पे एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे if problem in registration click here for classic view तो आप क्लासिक व्यू पे जो क्लिक करें क्लासिक व्यू पे जाके आप यहाँ से यहाँ पे अपना कैंपस चूज़ करें जिस कैंपस में आपने अप्लाई करना है उसके बाद अप्लाइंग फॉर यहाँ पे आप अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो भी आपने प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करें नीचे अपना name and log in here यहाँ आप अपना यूनिक नेम कोई भी यूज कर सकते हैं जैसे अली वन टू थ्री ये like as Usman one two ऐसे आप कोई भी जो यूनिक नेम है वो चूज कर सकते हैं नीचे आप अपना ईमेल देंगे और नीचे अपना पासवर्ड और वो रिटाइप करके और उसके बाद नीचे उन्होंने जो नंबर शो करवाया हुआ है ये वाला कैप्चा है ये आप इन इस जो टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर लिखेंगे और गेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप अकाउंट आपका रजिस्टर हो जाएगा तो मेरा चूंकि अकाउंट पहले बना हुआ है तो मैं साइन करता हूँ इसको सबसे पहले आपने इसको एग्री एंड प्रोसीड कर देना है आपने पढ़ लेना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी पर्सनल डिटेल के अंदर जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है name father name date of birth gender nationality domicile आपका कौन से सूबे का है वो C N I C father C N I C mobile number उसके बाद आप ये चीज़ें जब आप लिखेंगे उसके बाद आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें एप्लीकेशन को जब आप सेव कर लेंगे उसके बाद मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे आपका जो पार्ट शो होगा एड्रेस डिटेल्स एड्रेस डिटेल्स के अंदर आप परमानेंट एड्रेस लिखेंगे जहां जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिखें उसके बाद अपना सिटी वो वाला जहाँ जिस सिटी के अंदर आप रह रहे हैं वो लिखें और फ़ोन नंबर लिखने के बाद अगर आपका मेलिंग एड्रेस चेंज है तो आप वो चेंज वाला लिख दें अगर नहीं चेंज तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आप जो है सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें उसके बाद यहाँ पे आप अपना एक इमेज लगाएंगे इमेज जो है वो तीन एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तीन एम से कम होना चाहिए तो वो आप इमेज यहाँ पे एक चूज़ कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपकी दो फील्ड शो हो रही हैं जैसे हर एडमिशन पोर्टल में होता है मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट मैटर का और इंटरमीडिएट का आपने जो नंबर है वो सिलेक्ट करने हैं इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना जो डिग्री है मैटर की वो आपने मैट्रिक है या ओ लेवल है वो आपने सिलेक्ट करना है उसके बाद पासिंग ईयर और उसके बाद आपने अपना यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहाँ पे अपना वो स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम और उसके बाद यहाँ आपने अपना सब्जेक्ट चूज कर लेना है साइंस आर्ट्स या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बाद टोटल मार्क्स हो ऑप्टेन मार्क्स उसके बाद इसको सेव कर देना सेव करने के बाद आपने इंटरमीडिएट पे ऐसे ही क्लिक करना है इंटरमीडिएट की डिटेल्स देने के बाद आपने यहाँ पे अगर आपका जो रिजल्ट आप प्रीवियस ईयर आपने एग्ज़ाम दिए थे आपका रिजल्ट आ चुका है तो फिर आप रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक नहीं करेंगे अगर आपका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप रिजल्ट वेटिंग पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ पार्ट वन के नंबर लिखे आएंगे पार्ट वन टू के नंबर नहीं लिखे आएंगे तो आप यहाँ पे पार्ट वन के टोटल मार्क्स लिखेंगे पार्ट वन के टोटल मार्क्स लिखने के बाद आप सेव करें और मूव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें मूव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपने एन पहले दिया है और अगर आप जो एन में पहले अप्लाई कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे नो करेंगे अदरवाइज प्रिंट एन चालान जो है वो आप जो आप कॉमसेट के ज़रिए अगर आप एन देना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको यस करेंगे और उसके बाद सेव पे क्लिक करें सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रोग्राम चॉइस आ जाएगी आप यहाँ से कोई भी जो पांच प्रोग्राम है वो आप चूज कर सकते हैं और पाँच सौ रुपये जो पर प्रोग्राम इसकी फ़ी है जो आपने बैंक में डिपॉजिट करवानी है उसके बाद जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करें सेव एंड मूव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना जो है अपना इंटर का जो रिजल्ट कार्ड है वो आपने अपलोड करना है और यहाँ पे आपने अपनी पार्ट टू की जो स्लिप है वो अपलोड करनी है जो भी आपकी स्लिप है वो आपने अपलोड कर देनी है और उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आप लेना चाह रहे हैं या नहीं अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं इस स्टेप को फिर तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि आपको कैसे पता चला इसके एडमिशन के बारे में तो आप यहाँ पे कोई भी करते हैं तो मैं इसको फिलहाल स्किप कर देता हूँ उसके बाद ये यहाँ पे आप जो है अपना जो चलान है प्रिंट कर सकते हैं ये मेरा चलान यहाँ से प्रिंट हो जाएगा और ये मैं बैंक में जमा करवाऊंगा उसके बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल लिखने के बाद मैं अपनी एप्लीकेशन को जो सबमिट कर दूंगा तो ये था इसका जो प्रोसीजर है अप्लाई करने का कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे